Sabe durão, ó. agradecemos por lá, Beleza? Agora vamos tirar esse boné ali, todo mundo tá tendo amarrar, normal. A ideia é tipo pegar o cara da mesma posição, você entendeu? funciona como se fosse o jab. Não sei se vocês já treinaram boxe. Então ele tem que vir sem você esperar. Rápido, pra você poder fazer outra coisa. Tá vindo aqui, ó. Olha o espaço. Então só primeiro passo pra vocês treinarem depois sozinhos, tá ligado? Você tem a bola que a gente lutar toda, então às vezes uma linha no chão, vontade. Vocês fazendo essa linha num período, seja uma, duas vezes por semana, pô, é que aqui a gente tá fazendo junto, mas não dura 15 minutos essa linha, tá ligado? mesmo movimento, vamos coordenar isso. diária, Vocês vão melhorar muito, vocês vão ver que o basquete de vocês vão melhorar demais. Porque o basquete não é só bater bola, é, meu. X1 competitivo. Acho que vai ser legal juntar todo mundo pós-treino, tá ligado? aqui soltar um treino com o Seven Rivers. Esse aqui é o James. E fala aí, mano, o que, você achou de hoje? Apesar de ter sido um treino curto, que o Bala tem jogo daqui a pouco, né? Ah, então, foi da hora. Tipo, deu pra treinar bastante skill. Os caras aí da Doctor manja, tá ligado? Tipo, skill, o Bala já é um atletista já, né? Então eles passaram os conselhos da hora, mano. Tipo, a gente é um time que tá em desenvolvimento, então, mano, Quanto, quanto mais informação, melhor, mano. Então, isso aí, da hora. Mais dica do que, do que um, um treino em si. A gente tá passando o que a gente sabe, o conhecimento que a gente tem. A gente tem que ir embora, que daqui a pouco o Bala tem jogo, né? Uh! Então é isso. Eu dei tal de caralho. O que foi, mano? Porra, é essa aí? Ah, isso aqui, mano, é, é massa com, com creatina e tal. Que massa? Massa de... É massa, massa de musculação e tal. Ah. Mano, É, mas tá acabando, né? Então... Se, que alguém dá puder, aquela rendida, né? Se alguém quisesse me dar, nem achar ruim, não. Pela marmita, tá ligado? É muita treta, o sádico monstro Está frente, está do circo vicioso E recicla sua mente Coxinha é hardcore Deixa eu chegar Chega que é de responsa Nossa, essa trança. Hmm? 13 pontos, 15, quanto foi? Não sei, você contou? De 13 a 15, teve umas que eu não sei se foi de 3. É isso. Né? Fora da assistência e bloco, né? Bora isso. Jogo bom, né? É isso, cara. Chegou aqui agora de manhã, a gente foi fazer um treino com o Seven Rivers, time do James. Depois a gente foi pro game na Laba com bala deu um tempo, descansou, veio aqui comer um burger no BK, já comemos, já estamos bem tranquilo. E agora a gente vai trocar uma ideia aqui com o James, tá ligado? A gente tá bem mais calmo agora. O cara tá rindo, não dá, mano. Corta. sou eu, mano. Esse cara Ninguém pode vir, mano. É, então, a... eu comecei na escola mesmo, no ensino médio. Aí o, o D, que vocês conhecem, né? Ele jogava basquete e tal. <clears throat> A gente jogava lá na escola. Aí, mano, ele me falou dessa quadrinha aqui na Tancredo, né? A gente começou a jogar aqui, né, mano? que a gente era mó rapado, tá ligado? A gente não sabia nada. Aí a gente começou lá pros 17, 18, eu tenho 22 hoje, então faz mais ou menos uns 4, 5 anos, tá ligado? No começo era uma bosta, tá ligado? Tipo, os caras chegavam pra porra. Né? É, eu ia te perguntar isso, porque todo mundo que entra no racha já Mano, vindo ouvindo uma pata. Tá? É, todo tem, mundo, todo é, mundo. Não tem jeito, tá ligado? Tipo, se você vai começar a jogar basquete, mano, ainda mais assim na rua, numa, num racha, assim, em qualquer quadra, mano, você é esse time, tá ligado? Até você cria coragem pro negócio. É, então. Aí a gente começou a levar o bagulho a sério, tá ligado? A gente começou a treinar, tá ligado? Começou a jogar mais, começou a, tipo, ver os xingamentos da forma construtiva, tá ligado? Tipo, o cara tá te xingando, você vai devolver num, num cross, tá ligado? Então, o meu primeiro tênis assim que eu usei para jogar basquete foi um flight, tá ligado? Mas só que ele não era apropriado para jogar basquete, mas eu usava assim porque eu não entendia muito. Mas assim, o o que eu considero assim meu primeiro tênis foi o Derrick Rose 5 da Adidas, né? Mano, você é louco, quando eu comprei aquele tênis lá, eu fiquei biruta, eu queria ir queria ir pro pra quadra todo dia, tá ligado? Dona Maria infelizmente não para de fazer barulho. É. Tia Sônia ali não para, mano. Tá rolando? Parece que eu nem tanto jogo de videogame que é falar. O que eu mais gostei assim até hoje foi um dos meus primeiros, que foi um The Rose 5, que eu achei que cabia no meu bolso, tá ligado? E era bom. E porque, mano, meu jogador preferido é o Derrick Rose, tá ligado? Agora, o porquê que ele é meu favorito é que, assim, quando eu comecei a gostar de basquete, tava em destaque, assim, o Derrick Rose. Ah, tá todo ligado? mundo gostava do Derrick é, Rose. É, então, época, todo mundo bom, 2012 é, por aí, né? Tava saudável, tava jogando pra caralho. Então, mano, os cortes que ele dava, nossa, mano, ele era explosivão, eu gostava do jogo dele, então... Ele foi a referência de armador explosivo que é, começou a ter, né, Me inspiro nele até hoje, tá ligado? Aí... foi bom pela filmagem, mas também foi bom pela energia que teve. Acredito que isso me ajudou bastante também. E é isso, mano. E aí, James? O que, que você tem ah, pra falar? Eu queria agradecer, mano, os caras da Doctor, tá ligado? O treino foi da hora. E, mano, é isso, mano. Já agradecer o Bala, tá sempre com a gente. A gente foi filmar ali na lapa tava junto, todo mundo junto, foi da hora. E agradecer também o James, mano, e o Seven Rivers, que deixaram a gente aí passar um treino com eles. E indiretamente o James tá sempre com a gente, desde sempre, mano. É aquilo, cada um tem o seu corre. Mas a gente está sempre junto, às vezes sempre treina junto também quando tem tempo, porque não é muito fácil ter tempo. E é isso, mano. Dr. Hoops. É nóis. E mano, se vocês curtiram o nosso vídeo, se vocês curtem sempre os vídeos que a gente tá postando aí, a gente tá com pouco tempo, mas tá sempre saindo vídeo, toda semana tem vídeo novo. Se vocês curtiram, dá um like aqui embaixo, curte o nosso canal, segue ele, né, se inscreve, passa pros amigos e deixa a notificação aberta para vocês receberem e saberem quando que a gente vai lançar os vídeos? No Instagram sempre tem vídeo novo também, tem conteúdo de treino, tem coisa sempre saindo. Então se vocês puderem seguir a gente, é nóis. Valeu, Dr. Hoops. Paz. Muito dibre, muito dibre pra vocês. Dibre, sempre dibre. Muito dibre, muito dibre. Paz. Muito dibre, muito, muito dibre, muito dibre. É Dibra em todo lugar, aqui não tem essa não, é Dr. Hoops. Solta ela mais pra cima. Arrasou!